Makone lah. Yo yo yo. Lo lo Juara lo Bang kuwi, juara siji lo Bang. Iya. Pesawat kuwi. Iya. Kelihatan. <laughs> Angin ini rumput teko. Angin ini piye kengko guys, guys. Apa? Angin ini rumput teko guys. Bagi apa ini? Ini lagi viral katanya tarik ses loh. Iya. Semongko oh, salen nih oh. guys, semongko. Mama nih losdal lagi ganti semongko. Wah mending mending mending mending. Mending. Saya ah ganti semongko. Ini. Halo, jantannya juga ada. Sumuk ses. Lambat helikopter Iki nek wong ndi lho godi iki. Jambon. Iya ndelala iki kok nek ora kena angin oh yo ora sida mumpul iki. Singgah e sapa, Pak? Singgah layani sapa iki? Oh gelem ngelip apa ora iki? Eh? Maksudnya ya anteng ngono apa piye itu? Tapi belum cecek ya. Boleh nyambung kolong ya? Enggak tahu. Saya saya saya saya saya saya saya saya saya. Yo. jangan kitiran thì ta gọi là cái cái jangan kuntilanak juga pecinta layangan tuh pecinta singgaran di singgaran di nah, iya kita angkon boleh Sentuh anggaran siapa? Kita digeret-geret. Siapa singgaran nih? Singgaran di? Orang roh. Halo Wisro kalau. Ayo, jat keret. Sini tanah. Iya karena sing dendi rasi yap nulo. No. Dulnya pak Ya dulnya dulnya sih Neng wis mulai teko ngono lho, mulai gedhe mulai gede yang ini yo yo tau mumpul apa orang ya eh? ruwet pi ya orang lah dunia leh dunia leh wah sulap tuh sulap mana enggak dunia ini siapa lagi layangannya siapa lagi eh singgahnya siapa lagi pinter mana lo tau mumpul burung tau juara 2 juara 3 wah taruh juara 2 Oh layangannya kitiran nih mumpul lor Jangkan mini lor Jangkan mini Wow ekornya panjang